નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો તમારું સ્વાગત છે અમારી આ ચેનલમાં તો આજના આ વિડીયોની અંદર ફેબ્રુઆરીમાં કપાસના ભાવ કેવા રહેશે તેની માહિતી મેળવવાના છીએ જે માહિતી મયુર મહેતા દ્વારા આપવામાં આવેલી છે તો વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહેજો તે પહેલાં જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો જેથી તમને બજાર ભાવ મળતા રહે ખેડૂત મિત્રો અત્યારે કપાસના ભાવ ક્યારેય ના જોવા મળ્યા હોય તેવા કપાસના ભાવ આ વર્ષે જોવા મળ્યા હતા ને બે હજાર રૂપિયા સુધીના દર મણે મળ્યા હતા દરેક ખેડૂત મિત્રોને હજી તો કપાસના ભાવમાં ઘણી મોટી તેજી જોવાની બાકી છે જે આખા વિશ્વમાં રૂના ભાવ નક્કી કરે છે યુવકનો રૂ વાયદો એકસો સત્યાવીસ પોઈન્ટ સત્તર સાઠ એટલે કે અત્યાર સુધીમાં ન જોયો હોય એટલો ઊંચો ભાવ હતો ગઈકાલે શરૂઆતના તબક્કામાં ન્યુયોર્કનો રૂ વાયદો ત્રણ પોઈન્ટ એકતાલીસ સાઠ મોટી તેજી ગઈકાલે ન્યૂયોર્કના રૂ વાયદામાં જોવા મળી હતી તો ફેબ્રુઆરીના સોમવારમાં કપાસના ભાવમાં મણે સૌરાષ્ટ્રમાં પચીસથી માંડીને ત્રીસ અને કડીમાં જ્યાં કર્ણાટક આંધ્રપ્રદેશનો કપાસ આવે છે એમાં મણે વીસથી માંડીને પચીસ રૂપિયાનો આપણને તેજી જોવા મળી હતી સોમવારે સારામાં સારી ક્વોલિટીના રૂમાં એક હજાર રૂપિયાની તેજી જોવા મળી હતી જે દક્ષિણ ભારતની મિલોમાં છે ત્યાં સત્યોતેર હજાર પાંચસોથી માંડીને અઠ્યોતેર હજાર રૂપિયા સુધીનું સારું રૂ લેવા માટે તૈયાર છે તપાસના ભાવ કેટલા ઉપર જાય તેની કોઈ સીમા નથી ને આપણે ભારત આખા વિશ્વમાં સૌથી વધારે રૂનું ઉત્પાદન કરતો દેશ છે આજે એક ફેબ્રુઆરી અત્યાર સુધીમાં એક કરોડ પંચોતેર લાખ ગાંસડીની આવક નોંધાય છે ને જે ગયા વર્ષે આ સમયમાં બે કરોડ ને પિસ્તાલીસ લાખ ગાંસડીની આવક થઈ હતી જેમ કે ગયા વર્ષ કરતાં આ વર્ષે પચીસથી માંડીને ત્રીસ ટકાનું ઉત્પાદન ઓછું છે તેમ કહી શકાય તો આપણને એક ફેબ્રુઆરીના દિવસે કપાસના ભાવમાં બહુ જ મોટી તેજી જોવા મળે કારણ કે એક ફેબ્રુઆરીના દિવસે કેન્દ્રનું બજેટ રજૂ થવાનું છે તેથી એવું લાગે છે કે આજે કપાસના ભાવમાં ખૂબ જ તેજી આવે તેવી સંભાવના રહેલી છે ને જો ન્યૂયોર્ક વાયદામાં જે તેજી જોવા મળી રહી છે એ તેજી જોતાં એવું લાગી રહ્યું છે કે ટૂંક સમયમાં રૂના ભાવ એંશી હજાર રૂપિયા જોઈ શકશું અને કદાચ આવી મોટી તેજી થાય તો આપણે ક્યારેય ન વિચાર્યું હોય તેવા ભાવ એક ગાંસડીના ભાવ એક લાખ રૂપિયા સુધીના જોઈ શકાય કારણ કે કોરોના પછી જે કારણો બની રહ્યા છે તે અંધેરા બની રહ્યા છે જે રૂહના ભાવ અગાઉના વર્ષોમાં જોયા હોય તો પાંત્રીસથી ચાલીસ હજાર કે પિસ્તાલીસ હજાર ભાવ રૂહના થાય ગાંસડીના ત્યારે એવું લાગતું કે બહુ તેજી થઈ અત્યારે ભાવમાં આજે સત્યોતેર હજાર પાંચસોથી માંડીને અઠ્યોતેર હજાર રૂપિયા સુધીની ગાંસડીના ભાવ જોવા મળ્યા હતા ને કપાસના મણે ભાવ બે હજાર પચાસ રૂપિયા સુધીના હતા મહારાષ્ટ્રનો જે સારી ક્વોલિટીનો કપાસ હતો ત્યાં કડીમાં એકવીસો ને એકસઠ રૂપિયા સુધીનો ભાવ બોલાયો હતો દર મણે આ બધા પરિબળોને પરિસ્થિતિ જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે કપાસના ભાવમાં ઘણી હજે તેજી જોવાનું બાકી છે એમ કહી શકાય બસ તો આજના વિડીયોમાં એટલું જ ધન્યવાદ